За баярлалаа. За би дэмжиж баяр үргэж үг хэлэх гээд байна. Би энэ 5 удаа их хурал суугаад одоо ажилласан энэ жилүүддээ одоо энэ хуулийн агуулгад багтж байгаа энэ асуудлыг л одоо тавьж ирсэн. Ийм хүн байна. Эдэ тамин та нар одоо энэ төсөл дэндрээс ангид байж үзээч, төр ард түмний нэр барьж явсан зээл бондноос битгий авч үзээчтэй. Тэ Гэхдээ энэ төрийн албыг төрлийн алба болгодгоо болиочтой нэхнэр нөхрөө одоо ажил албан тушаал тавихын үр хүүхдүүдээ одоо угсаа залгамжлуулаад ингээд одоо ажилуулахын Гүн чи хүн төрлөختөө одоо феодалын угсаа зулгамжлах бурангуй ёсоос одоо салаад 200 гаруй 200 шахам жил монголчууд чинь 100 жил жилээ тэмдэглэх гээд байна шүү дээ л гээл ингээл одоо яриад шаардаад ингээд ирсэн хүн байгаамаа. Тэгвэл энийг зарчимтай, жуудагтай авилгал ашиг сонирхолоор ангид байх бол энэ улс орны одоо оршин тогтнох хуй цаашдаа хөгжид дэвшхийн одоо баталгаа энэ төр цэвэр тунгалаг байхын одоо үндэс гэдгийг бол мэдхийн дээр мэдж байгаа гэхдээ энийг бол би үзэхгүй юм байна гэдэг нэг жаахан тийм ойлголттой байсан хүн байгаа. За энийг ч бол тэгээд сайн цагийг ч үзэхгүй юм байна да гэж бодож. А гэтэл бол энэ намын дарга ерөнхий сайд энэ асуудлыг одоо тавилаа. Тавих байтгаа одоо шийдвэрийн гаргах гэнгээ ингээ хуулийн сүн санаачлал оруулаад ирж байгаа. Ингэж ээж одоо одоо нэг жаахан газар хэмдээ талд гарц зогсох хэрэгтэй юм байна. Энэ улс төрийн ууган хүчин болвол ингэж байж одоо ёсцэн өндөрлөг дээр баттай зогсож ээж дараагийн асуудлаа одоо ярих хэрэгтэй. Энэ бол одоо үнэхээр зөв зүйтэй асуудал. Энэ засгийн газрын хурлаар хэлсэж явах чи би дэмжсэн байр суурь хэлжсэн. За ингээд одоо бас их хурлын бүтцийн байгууллагуудаар хэлсэж яхад байр суурь илэрхийлжсэн. Гэхдээ бол энэ дотор ер нь ард нь гарахад бол амаргүй ийм нөхцөл байдлууд байсан одоо ч байгаа. Энэ үндсэн хуулийг зөрчиж байна, хүний эрхийг хөсөрдүүлж байна. Одоо олон зүйлүүдийн сайхан сайхан одоо нэр хаягтай э, тайлбарыг үндслүүдийг бол гаргаж байгаа. За тийм ч учраас намын дарга бол энэ их хурлын жилүүд цагт одоо ирэх барих тэр намын баг хурлаараа хилцүүлээд энэ хуулийн төсөл энэ шийдвэрийг бол дэмжихээр ингэж тогтсон баха гэж ингэж бодож байгаа. Тэгээд ийм учраас одоо энэ хуулийн төслийн хэлс хэсгийн шийдэн санал өхийг хэдүүлээ харцгааж бай. Ард түмэн одоо харж байгаа. Ингэж ээж одоо нэг жоохон цэгц журмандаа орвол орно. Үнэхээр бол одоо хэрэгсээ хэтэрсэн шүү. Их хурл сонгогдох юм бол эхнэрээ юм өнөхрөө заавал дарга болгоно. Тэгэл өөрийнхөө одоо бүс компаниг дэмжсэн энэ төр ард түмний нэр барьсан зээл бонд элдв тухаймнаас авна. Магадгүй тэр төсөл нь зөв байж болно. Гэхдээ их хурлын гишүүн энэ одоо засгийн сайд ажил хариуцж байгаа улсууд бол ийм юмд орох болохгүй л гэдэг байр суурийг би энэ бүх одоо их хурл сууж явах хугацаанд би хэлж зарим улсад ад болж одоо ингэж явсан. Гэхдээ тэр миний тавьж ирсэн шаардлага энэ бол зөв ёсны зарчмын зөв юм гэдэг нь алхам тутамд одоо батлагдаа явж байгаа. Ингээд энэ дараа дараагийн одоо их хурл бол төлөвшөх энэ парламентын засаглал одоо сайжрах энэ улс орн нэг нар үзэх энэ ард түмний ажил амьдрал байдал нэг дэвшлэхэд бол одоо бодтой юм болцоо гарах байхаа. Би энэ бизнес хийж байгаа их хуралд орж ирсэн улсуудыг би бүгдийг хэлдэггүй шүү дээ. Үнэхээр тэнд хоримтлуулсан туршлага энэ улс орны сайн сайхны төлөө зориулж байгаа хүмүүсүүдийг бол би хэлээгүй шүү дээ. За хуулийн төсөлтөд холбогдуулан Батэрдэн гишүүн байр суурь илэрхийлж үг хэллээ. Одоо цагаан хүүгээ